मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती ना तो ये कंपलसरी केस था स्क्रूटनी का और शायद झंडे वालान यूनिट जो है झंडे वालान वाले रेड मारते हैं ये फिट केस था इनकम टैक्स की रेड के लिए लेकिन जिस देश के वित्त मंत्री खड़े होकर कह दें कि भाई उन्होंने इनकम टैक्स सब ठीक फाइल किया है चिदम्बरम साहब इस इनकम टैक्स ऑफिसर हैं क्या इसके रॉबर्ट वाद्रा जी के वो इनकी स्क्रूटनी करते हैं वो इनकी असेसमेंट करते हैं क्या इनकम टैक्स एक्ट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर को कोई पावर नहीं दी गई है लेकिन वो एक मैसेज भेज रहे हैं नीचे के ऑफिसर्स को कोई कोई हिम्मत मत करना इनकी इनकम टैक्स रिटर्न को टच करने की फाइनेंस मिनिस्टर जिस देश का खड़ा होकर कह दे नहीं नहीं इसकी रिटर्न ठीक है किस आईटीओ की हिम्मत है जो इसको छू देंगे किस आईटीओ की हिम्मत है जो इस 1432 का नोटिस भेज देंगे इनको स्क्रूटनी के अंदर कोई हिम्मत नहीं कर सकता ये फिट केस है रेड मारने के लिए फिट केस है पूरी इंफॉर्मेशन जानकारी लेने के लिए